Pipoca e hoje eu vou jogar mais uma vez esse jogo Glacial Awakening. E peraí que tá, gravando, tá travando um pouco. Vamos pro vídeo. No, no vídeo passado eu tô com um nariz meio entupido, então é porque ela disse que eu tô fungando um pouco. Nós fizemos esse a escolha estou. Vou pegar aqui assim que tem os E aí agora, vamos fazer esse daqui, ó. Precisa disso, como é que, como é que faz? Precisa de um desse, duas pedras e quatro sticks. Tenho pedra, tenho a mosse. Como é que eu faço pra transformar em pedra normal mesmo? Ah, tem uma aqui. Aí, ó, duas pedras. Stick, eu tenho que ir lá fazer alguns que eu não tenho. aí deixa eu fazer uma coisa aqui em cima aqui ainda. Eu vou deixar um pouco desse coisando. ainda no caso, já que só tem um negocinho daqui. Aqui. Ah, eu fiz dois. Mas tudo bem. Tá quase. Vai, falta só um pouquinho. Isso. Abre já com a mão livre. Fazer assim mais um, que aí já pega um pouco mais de de coisa. De é coisa quer dizer de... Como é que faz o negócio? Cadê o... aqui. Deixa eu aqui assim, que aí fica mais fácil. pegar aqui. Vou pegar aqui assim. Precisa de quantos? Precisa de quatro. Tem um, então só mais três. Precisa. Um, dois, três. Isso. Aqui, peguei aqui por aqui assim. Depois eu, talvez eu mude depois. Vamos ver o que mais precisa. Precisa disso daqui. Como é que eu consigo isso daqui? Tá, precisa de blue dye. Que faz com... Cadê o negócio? Já tem blue dye. Tem um desse. Aqui, ó. Então precisa disso. Precisa do que mais? tem de frente, um bagulho desse, um desse, e aqui. Ah, eu não tenho print. Aqui. Deixa eu vir aqui é assim. Aí, eu consegui. Um print. Já coisa. Não, mas só quase. Aqui é um desse. Precisa disso. E. Tá o último, esse daqui, ó. isso. Deixa eu vir aqui. Ah, de outro print né? Que aqui ele falou assim, ó. Coloque os ingredientes apropriados no, nesse negócio, nesse fire, beer, literalmente fala pire, não sei. E aí coloca o ritual, Ele começa o ritual é, clicando com o botão direito com o fire star seria o Pinton Steel, que acho que é pederneira, alguma coisa assim no quando o ritual acabar, você pode co é, pegar esse, esse creep Não sei como é creep nem sei como é que é. Então, para isso, precisa de outro fim Deixa eu vir aqui, ó. Não, não é o de Steel. É esse negócio aqui que precisa... Ah, é, quase a mesma coisa, só que aí eu não preciso de outra porque dá pra fazer com esse daqui, ó. Só que aí eu preciso de um ferro, como é que eu consigo ferro? Como é que eu consigo ferro, gente? Ah, dá pra fazer sem ferro. Vou fazer aqui, ó, um desse, um desse e um desse. Aqui, ó, fica aí. Já tem um aqui. Qual é o outro? O, o isso daqui. Beleza. Aqui, vai, vai, vai. Tá acabando. Vai, tá acabando, gente. Aqui. Ah, a não manda ordem, então vem aqui assim. E é aí daqui. Aí, eu consegui precisava, vamos ver aqui, ó. Beleza, beleza. Agora precisa disso daqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eu ganhei. Ganhei isso daqui, vamos ver que eu já tinha ganhado. O que, eu ganhei? Ganhei XP e eu ganhei esse livro. O que, que esse livro faz? Ah, nossa, travou. Legal. Aí foi. Tá, não vai servir muito isso aqui. O que, é isso daqui? Arte de destruísmo. Não sei, alguma coisa assim do, tri, do druidismo. Não sei. É, é, tem, tem muitas formas. Esse livro é uma compilação de todas as, eh, da, todas as informações é, das, é, das to, todas as informações que o mundo pode de, um, é, de diferentes meios do mundo natural pode interagir e como fazer que a é, eles do, mutually é, que é, tipo que seja benefício benefício para É alguma coisa assim, não entendi muito bem. O que, que nós precisamos mesmo para fazer agora? O que, que é isso daqui? Ah, meio parecido. Beleza. Por aqui assim no baú. Esse e esse. Esse aqui também. Aqui eu não preciso. Isso daqui eu vou por aqui assim porque é um buraco, mas eu não quero um buraco. Bom, tirando isso daqui. Foi meio apertado aqui assim, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Esse daqui que são cinco, certinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui assim. Um, dois, três, outro sim, Aí precisa desse daqui, aí vem esse e esse. Ah, dá pra fazer esse daqui, legal. Eu não quero não, quero esse daqui. Aí precisa disso, que é mais coisa desse. O último também é mais coisa desse. Não, com certeza não. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui texto. Como é que eu faço esse isso daqui, coloca print, um negócio desse. isso daqui. Pera aí, ó, deixa eu ver assim. Coloca isso daqui no chão. E aí coloca isso daqui. Então, pera aí. Aí tem que. Cadê os. Aqui. Peraí que eu tô meio bugada. Deixa eu tirar isso daqui, daqui. Tirar isso daqui também. Não precisa por enquanto. Beleza, tá melhor aqui assim. Eu preciso de flint. Aí consegui outro desse legal. Posso transformar esse daqui de volta num print normal? Ah, aparentemente não. Não, já tem um grab, mas eu... Oh, tá usando a picareta. Aí, ó, consegui o print. Aqui, ó, fica aí. Aí deixa eu vir aqui assim, aí e tirar esse daqui porque eu já consegui. Não, mentira, esse daqui eu vou, vou ficar assim. E aí esse daqui, e assim, isso precisa de granite, eu tenho um aqui. Precisa de. O que mais? De black dye. Aqui. E aí precisa disso daqui, ó. Um, dois. Feijão é com arroz, mentira. E aí eu consegui aqui. a staff, precisa de mais coisinha. Coisinha quer dizer. Eu acho que é assim que eu pego, não é? É. Eu consegui cinco mais do que eu precisava. Aqui. Vamos lá embaixo pegar mais. Hum, quanto que eu preciso? Deixa eu pegar aqui assim. Pra que eu pegar este? Ah, precisa de dois. Tava esquecendo aqui que a memória assim não é muito. não é das melhores, né? Vamos lá aqui. E aqui. Seguir aqui esse staff. Aí esse pedi uma cobblestone. Eu tenho, você tem a mostra. Tem aqui assim, eu vou colocar aqui, aqui, aí pegar isso daqui de volta. Aqui assim. Pedi três. Como é que eu faço isso daqui mesmo, gente? Eu esqueci. Code. Join Tá, fica de dois. esse Dois stick também. Vem aqui assim. Um, dois. Aqui, ó. Um, dois. Um, dois. sempre é melhor que eu consigo mais rápido. Aqui assim, ó, deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar isso aqui, tanque assim. Eu vou transformar isso daqui em Como é que assim se caiu? Não. Ok, agora eu preciso transformar isso daqui de volta em coisa. Isso. Vou ter aqui assim um pouquinho. Aqui assim. Isso. Aí, agora cadê o livrinho? Livrinho aqui um livrinho. Livrinho isso daqui, as Eu gastei uns stickers que eu tava usando, não. É. a Gente, vamos lá pegar de volta. Mais coisa. Um, dois, três. Pronto. O desenho subindo bastante, né? quando a gente conseguir, quando acabar esse achievement aqui, devolver isso aqui quando acabar esse achievement, aí eu vou acabar. Precisa de cobblestone, tem uma, tem uma. Aqui, e aí um, dois, três, aqui. E aí só precisa desse. Precisa de um, dois, três, quatro, cinco e dois desse. tenho dois, preciso de mais três. Aqui, ó. Aqui. Ai, não. Se eu fazer assim eu só vou ganhar isso. Como é que eu faço pra pegar... Pegar com a pá? Como é que, como é que faz pra pegar isso daqui? E assim vai... Não, não quero comer isso. Não, também não vai. Deixa eu ver se fala alguma coisa assim. Não. Não fala nada. Ah, entendeu. mas de um desses só. Já coisou ali? Já. agora eu venho aqui, fazer de mais um só. Já tenho aqui assim os dois desse quatro. Aí, aí é daquele. Eu preciso de mais umzinho. Vou pegar aqui assim a minha careta de volta. E pegar isso aqui porque isso tá atrapalhando. Tá na metade. Quando eu conseguir, aí eu já vou acabar o vídeo. Pronto, aqui já tá assim. Aí agora aqui. E aí aqui. Isso. Aí aqui, ó. E aí como, é, como eu disse, é, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se vocês gostaram. É, se inscrevam e ativem as notificações. E até o próximo. Tchau!